endi xavf qanchalik katta xavf albatta buni tarqalish juda yam katta sababiki migrantlarni yashash sharoitlarini hisobga oladigan bo'lsak ya'ni bitta uyda ko'pchilik bo'lib yashashlari u yerdagi o'sha e, sharoitni o'ziga xosligi undan tashqari o'sha migrantlar ko'plab ishlaydigan joylardagi sharoitlarni ham xosligi bor misol uchun o'sha bozorlar ayniqsa bozorlarda ko'proq e, janubi sharqiy osiyodan xitoy xitoy e, xalq respublikasidan kelgan fuqarolar bor juda yam ko'plab rossiyada ayniqsa moskva shahrida bor va ularni yashash sharoiti ishlashi va ularni yuqish bo'lgan e, imkoniyati juda yam katta ya'ni kim bozorlarda biron bir bu migrantlar shunaqangi xitoydan kelgan fuqarolar xitoylar yoki shu tomonga aloqasi bor borib kelganlar o'rtasida biror bir tizimli ish olib borilgani yo'q albatta agar e, xudo ko'rsatmasin shunaqangi bir epidemiya bo'ladigan bo'lsa bu judayam tez tarqab ketishi mumkin bu tomondan negadir hali davlat tomonidan birdan bir ish olib borilgani yo'q biz bilganimiz o'sha e, bu epidemiyaga aloqasi yo'q o'sha ikki uch oy oldin migratsiya markazlari tomonidan e, migrantlar o'rtasida migrantlar uchun maxsus flayerlar chiqarilgan va u yerda shunaqa gripp o'yirgi haqida ma'lumot berilgan undan himoyalanish vositalari haqida ma'lumot berilgan shu ya'ni bu epidemiya haqida ma'lumot judayam kam kim nima qilish kerak qanday qilish e, odamlarni xabari yo'q e, faqatgina o'sha televiziyadan ko'rgan umumiy ma'lumotdan iborat bu bo'yicha ishlar olib borilmayapti biz bilganimiz endi bilmadim bunga qanchalik aloqasi bor moskvani e, masalan maktablar o'rta maktablarida yuqori sinfda beshinchi yettinchi sinflarga uch to'rt kunga shunaqangi o'rv va grippni e, soni ko'payganligi sababli uyda turib e, masofaviy e, ta'lim olish taklif qilingan kichik sinflar maktabga borishyapti shuni ustidan xabarimiz bor migrantlar orasida hech qanaqangi bir ish olib borilgani yo'q tushuntirish olib borilgani yo'q moskva ko'chalarida ham hech bir qanaqadir niqoblar taqqan maska taqqanlarni ko'rmadik rossiya fuqarolari muhojirlar farqi yo'q endi biz bilganimiz faqatgina shu mana bugungi kunda o'zbekiston mehnat migratsiyasi agentligini e, telegram e, kanalida shunaqangi e, koronavirus haqida ma'lumot berilib bundan nima qilish kerak oldini olish haqida qisqa bir ma'lumot berilganini ko'rdim boshqa bir migrantlarni endi xabarlari bor albatta shunaqa dunyoda virus tarqalganligidan lekin undan qanday himoyalanish kerak nima qilish kerak bu haqida ma'lumot migratsiya markazlari tomonidan ham migratsiya bo'limlari tomonidan ham berilgani yo'q migrantlar o'rtasida bunaqangi targ'ibot ishlari olib borilgani yo'q bilganimiz rossiyada haqiqatdan ham shunaqangi ikkita e, holat bo'lganligi rossiyada shunaqa ikkita fuqaroda koronavirus e, aniqlanganligini bilamiz televideniyadan ko'rganimiz e, va rossiya bilan xitoy o'rtasida havo yo'llari va temir yo'l shunaqangi aloqalarni to'xtatilganini bilamiz shu bilganimiz shu hozirgi kunda nafaqat mehnat muhojirlari balkim rossiyani o'zini fuqarolarida ham meni tushunishim bo'yicha bu koronavirusdan qanday himoyalanish kerak nima qilish mumkin bu haqida deyarli ma'lumot yo'q chunki davlat tomonidan biron bir tizimli ish olib borilgani yo'q